hello and welcome friends Microsoft Excel सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का 2019 वर्जन यूज कर रहा हूं आइए समझते हैं सीखेंगे क्या तो देखिए यहां पर कुछ स्टूडेंट के नाम है उनके मार्क्स है यहां पर टोटल मार्क्स निकाल चुका हूं मैं सम फार्मूले की मदद से ये टोटल मार्क्स कैलकुलेट करते हैं आप तो जानते ही हैं यहां पर हमको कैलकुलेट करना है परसेंटेज और उसके बाद इसके लिए चार्ट डिजाइन करना है ठीक है ये खाने वाला नहीं है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला चार्ट है तो यहां पे इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं ये 236 मार्क्स हैं इनके 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट में तो इसी के बेस पर परसेंटेज कैलकुलेट होगा आइए समझते हैं कैसे होगा इनटू का साइन लगाइए और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए जो कि पांच सब्जेक्ट हैं हर एक सब्जेक्ट कंटेन किए हुए हैं 100 मार्क्स को तो 500 मार्क्स हो गए टोटल यानी पांच सब्जेक्ट के जो है मार्क्स कितने हो गए 500 तो ये आ गया परसेंटेज डबल क्लिक कर देंगे सबका आ जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं आपने परसेंटेज तो कैलकुलेट कर लिया है अब पूरे डेटा को सिलेक्शन में ले लेते हैं कुछ इस तरीके से ये ले लिया हमने अब हमें कहां चलना इंसर्ट पर इसे मैंने इंडिया नाम दे दिया है आप भी चाहे तो ऐसा कर सकते हैं फिलहाल आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर हमें बनाना है इसके लिए कौन सा चार्ट पाई चार्ट तो यहाँ पर आ जाएंगे पाई चार्ट पर और यहां से हम इसको डिजाइन कर लेते हैं तो यहाँ पे थ्री चार्ट में डिजाइन करूंगा ये आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से आ रहा है आप और भी ज्यादा बेहतर लुक के लिए ये आ, आ, ले सकते हैं और यहाँ पर इसकी साइज को मैं छोटा या बड़ा कर देता हूँ कुछ इस तरीके से ये देखिए ये छोटा कर... तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट का आपको ब्यौरा मिल जाता है इसे हम कहते हैं पाई चार्ट ठीक है और पाई चार्ट समझिए कि आपको परसेंटेज दिखाना हो और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो महेश का परसेंटेज है ये काफी छोटा दिख रहा है और नीता का काफी और छोटा है तो यहाँ पे नीता का मार्क्स देख लेते हैं देखिए नीता है कहाँ ये देखिए ये निकता है और इनका मार्क्स देखते हैं इसको मैं हाईलाइट करता हूँ एक दूसरे कलर से आपको पता चलता रहेगा ये देखिए सबसे कम है इनका 32 परसेंट मार्क्स है तो देखिए इनका जो एरिया है वो सबसे छोटा है तो ये है पाई चार्ट और इस तरीके से क्रिएट करा सकते हैं और इस तरीके से इसको यूज में लेके आ सकते हैं अगर आप टाइटल चेंज करना चाहते हैं अपने चार्ट का तो इस चार्ट पर क्लिक कीजिए और आप टाइटल भी चेंज कर सकते हैं इजीली इसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर ऐड चार्ट एलिमेंट पे जाइए और चार्ट का टाइटल आप यहाँ से बदल डालिए पे जाएंगे और यहाँ पे दे देता हूँ मैं मार्कशीट ये दे दिया मार्कशीट तो यहाँ पर ये मार्कशीट के नाम से आ जाएगा देखिए यहां पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मार्कशीट के नाम से आ जाएगा अगर इस चार्ट के अंदर भी कोई कलर फिल करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं यहाँ से जा करके ये देखिए ये एक कलर मैं फिल कर देता हूँ इसके अंदर तो ये देखिए इसके अंदर भी ये कलर फिल हो जाएगा और फिर आपको ये चार्ट यहां पर इस तरीके से दिखेगा नीचे सबके मार्क्स हैं और अलग अलग कलर में इनको हाईलाइट किया गया है आप देख सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसे शेयर करें thank you for watching this video